hic sum in cubiculo et quae sunt in lecto vestimentia sub dialia quid est est iacca iaccam contra frigorem gero. Quid est? Est Pileus. Haec pars super aures convenit itaque Pileum contra frigorem gero. Quae sunt? kirotekai sunt at hai kirotekai sunt wetter et at digiti mei e kiroteka emergunt hike kiroteka erst digitata. Sed, duobus modis, chirotecam gerra reposum, ecce, chiroteca continua, et chiroteca digitata. Nunc chirotecam gerra nolo. Est, focale et focale circum collum contra frigorem gero quid est est pileus lusorius et hunc pileum gero cum bassipilam specto quid est est patissus ad patissum non gero contra frigorem immo ego hunc patissum contra solem gero vestimenta subdialia.